Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Cas Incredible und heute guckt ihr mit mir eine neue T-Pop Boy Group an und zwar heißen die Atlas, Atlas <laughs> und ja, deren Lied Mayday. Bin sehr gespannt, es gab jetzt lange keine neue T-Pop-Gruppe, äh, aber mehr Girlgroups irgendwie, ne? also VE, Arena und und und. <laughs> Und bin daher sehr gespannt. Ich habe auch gehört, dass am 9.12. oder 10.12. Nein, 9.12. Äh, Trinity Comeback hat. Und ja, naja, bin sehr gespannt jetzt auf Atlas. Atlas, Mayday, Mayday. Let's go! Uh. Handsome. Oh, <gasps> schöne Haarfarbe. Oh, <gasps> They are looking so young. Wait. Debut single and seven members. Okay. I'm super excited. Ooh. Ooh. Ooh. Also wir haben echt verschiedene Settings, verschiedene Locations richtig gut gemacht. Dieser Übergang mit der Gitarre war richtig einzigartig, finde ich. War echt nice. Die haben echt einen coolen Style auch. So unterschiedlich. Geiler Beat. these. Tap, Cool. Uh. Making it big Hintergrund dieser riesigen Beispiel, sieht echt interessant aus. Ich kann echt gut tanzen auch. Yeah! Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon einen Ball jetzt gefunden habt. Würde mich sehr interessieren. Bin gespannt, ey. Ich finde schon einige sind schon echt hübsch. Und die können echt gut tanzen, singen und so. Wird echt schwer, einen auszusuchen. Tap, tap. viele verschiedene Settings, Location, nicht großartig aus. Uh, fire! Fire! Fire, fire, fire, fire, fire! Fire, fire, fire! Hey, hey! Damn, damn! zap, zap. Mayday. Uh, cooles Zeichen auch noch am Ende. Cool. Das war Atlas. Oh mein Gott. Auf jeden Fall liken und abonnieren für die Zukunft. Wow, co-produced by F-Hero und Nino Benlus. Oh, also richtig große Namen dahinter. Das ist echt nice. <laughs> das ist echt cool, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Band, zu der Gruppe in die Kommentare. Wie fandet ihr das Video, das Lied? Würde mich sehr interessieren. Schreibt es gerne runter. Falls ihr weitere Vorschläge habt zu T-Pop, könnt ihr auch gerne runterschreiben. Vergesst nicht, unsere anderen T-Pop-Reactions auch anzuschauen. Wir haben echt einige gemacht. Und ja, vergesst nicht zu liken, falls euch das Video gefallen hat und zu abonnieren, falls ihr mehr T-Pop sehen wollt. Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye, bye!